eh, t'ho de dir, <laughs> un any i un mes, eh, l'1 d'octubre de l'any passat engegàvem, obríem portes en els primers tallers i com naix? Naix de, bueno, de, de la delegació del govern, l'inquietud de posar des de governació del departament on pertany l'Òmnia, decideix a Tortosa posar un punt Òmnia que van dir també de governació, clar, la idea, la idea era posar un punt Òmnia a Tortosa i, i posar-lo on fos. Per tant, un casal, este casal és de la Generalitat, sí que és casal gent gran, però té altres serveis com l'Escola d'Administració Pública i una oficina de la SAC. Per tant, s'ha utilitzat aquest espai per a posar un òmnia, per tant, podríem dir que és circumstancial. D'altra banda, al tindre la gent gran aquí al costat, eh, nosaltres som un mes dels seus serveis. O sigui, són uns alumnes que no els tens dia a dia aquí, no? els tens porta a porta. Llavors, condiciona, entre cometes, l'alumnat del, del Punam Thank you. és jove, per tant els alumnes també són joves. Hem apostat, mm, com tots els punts que, que comencen, per introduccions, iniciacions, eh, de tant d'internet com de l'ordinador, alguna cosa específica com fotografia, correu electrònic, no? gent que necessita o, o entitats que diuen no, és que nosaltres volem aprendre això, però sempre una oferta molt bàsica, no fem res eh, molt especialitzat, ni fem cap taller així molt concret de, de només una, una eina o només una aplicació. Decidirem els continguts de dues maneres. Hi ha cursos per a les entitats que són a mida, diguéssim. Eh, l'entitat contacta amb mi o jo contacto amb l'entitat, programem unes hores, uns cursos a l'any amb l'entitat i, i ells me demanen exactament el que volen. Llavors hi ha uns altres cursos que estan oberts a, a tothom, eh, que ve, ve gent gran, evidentment, <laughs> però també ve gent de, de totes les edats, sí? i aquests són ja el contingut trio, ja, és a dir, iniciació a l'ordinador, iniciació a la informàtica, correu electrònic, la gent s'apunta de no, jo vull, alguna vull anar un, un curs de correu electrònic, s'apunta al curs de correu electrònic. Però en les entitats se treballa diferent, en les entitats se fa a mida, molt específic en aquest Sobretot tenim gent gran, <laughs> tant homes com dones. O sigui, aquí no, no, ja ho has vist, que tenim de gent gran, és meitat i meitat, home i dones. Jo no tinc internet a casa, però el dia que el tindré crec que m'haurà servit de molt el curs este i bé, són, són cursets que, que sempre te donen una satisfacció que pots dependre coses noves, nosaltres que som grans, ens costa una mica més, però és una cosa que, que és, és molt gratificant que tu pugues parlar en qualsevol persona fora d'Espanya. De, de, és, per mi és una cosa molt, molt, molt guapa, molt bonica. Doncs pues bueno, jo no puc dir que al 100% he après tot, eh? però jo crec que en la pràctica acabaré aprenent. I si fa un altre curs en Jordi, tornaré a apuntar-me, tornaré a fer per a continuar aprenent més. Jo Té moltes possibilitats l'informàtic, molt. I clar, totes no les hem après. Jo almenys sóc sobril s'ha tancat. No, i alguna coseta més. I si l'any que ve, si Déu vol, don Jorge torna a estar i mos vol, tornarem. Aquí eh, sí, Jordi, perquè des de logo és estupendo, eh? és un xiquet que, que té tota la, la voluntat del món, tota la paciència del món. Saps? jo m'ho apunto tot, veus? Eh? Els resumes que he anat fent del que, del que mos ha explicat Jordi, o sigui que això vol dir que hi ha moltes coses que no saps. I és molt, és molt, útil, molt útil, perquè és que això de, de la informàtica per a mi és un món nou que mos obri la gent gran quan ja comencem a anar de retiro, diem així, això és un món nou. Ens s'obre un món per a, per a passar el rato, per a distraure'ns, per a disfrutar, per a... És, és un món i sense fondo, sense final. Jo considero que per lo que nosaltres, gent gran, volem, pues és, és senzill, és, és tot, perquè tot és, és trobar-li el camí, eh? no, no és res complicat. Ara, pels que que, que considero que aquí hi ha molta, molta cosa per remenar que no toquem nosaltres. Després col·laborem en la Zavala Arrels, que per dones immigrants. Ens venen grups de dones immigrants a currículums, tema internet, comunicacions, doncs això és específic. També treballem en, en salut mental, però salut mental no amb gent amb problemàtica, sinó gent que està recuperada, eh? té una malaltia, com pot tindre tothom un constipat, i necessita fer activitats. I la incloem, la incloem a grups d'adults, on normalment venen més dones, això sí, i també la, incloem i fem cursos. Eh, de nens no en tenim, per tant, ficaríem immigració, gent gran i adults, que normalment són dones. Això sí que fem molt d'internet i molta, molta ofimàtica també, currículum, fer bé amb dones aturades. Bé, la UNED, l'autonomia d'Artosa, també Dius, és circumstancial que estigui aquí, és circumstancial, però eh, aquí també la UNED Senior ve a fer classes. També ve a l'escola d'administració pública. Llavors, què passa? Que la UNED Senior necessita les noves tecnologies. I la UNED no disposa de sales, aquí Tortosa, disposa d'una biblioteca, però d'ordinadors no, no en té. Llavors demana al Ponomni, escolta, unes hores a la setmana, que són dos Llavors nosaltres cedim l'espai. Ells venen el seu professor i es fan classes a la, gent gran. A l'escola d'administració pública també li cedim l'espai. I mm, per ara només hem cedit eh, l'espai en aquestes dues entitats. Hi ha una de joves, un grup de joventut d'aquí, que van vindre a fer un curs de gym, ells van portar el professor, és a dir, hi ha entitats que sí que col·laborem en, en sessió d'espai. En l'UNED fem això, cedim l'espai dues hores a la setmana. I nosaltres treballem en una, una associació d'aquí Tortosa que es diu Atzabar Arrels, eh, d'aquí un saludo, Atzabar <laughs> Arrels, que treballen en immigrants, tant en joves eh, com en dones, se focalitzen en això i fan molt bona feina. D'aquí que neix un projecte a nivell de Catalunya, ja, eh, a, a, eh, a mesura del congrés aquest de la, del, dels fills i filles de, de la immigració, i fan un projecte de, de la gravació d'un vídeo, la gravació d'un vídeo de, de fills d'immigrants. La relació que tenen en la ciutat, relació en gent d'aquí, en amics... I aquí vam fer unes quantes sessions al carrer, gravant-les, i llavors la, tant l'associació de Arrels com la gent que coordinava això a Catalunya necessitaven un lloc per editar tornarem a tindre el problema, aquesta associació sí que té algun ordinador, sí que té internet, però li falta el maquinari, li falta gent, diu, escolta, necessitem el teu espai per a, per a fer aquesta edició de vídeo, per a acabar de gravar, i per a... I vam tornar, tornar a cedir l'aula en aquest projecte que, déu nhi les entre tres o quatre associacions han col·laborat. Hi ha una fundació que es diu la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, que gestiona els pisos tutelats de, de gent amb problemes o gent amb discapacitat lleu i bueno, és una fundació que els porta a treballar, els tutela dins d'un pis i fem un curs, ara només hem portat, només hem fet un curs però un taller, una activitat aquí i bé, fem, venint aquí els nois i noies, venint aquí a fer una mica de, de noves tecnologies. Mm, evidentment el curs ja va molt enfocat en ells, no? perquè hi ha molta gent de, que té problemes de comprensió lectora i clar, és, canvia molt. I, però fem moltes coses així, en la Fundació Tutelar doncs, estem pendents de fer una altra activitat ja indicada més, més, més currada, es podria dir. No? Vam fer la primera prova, va anar molt bé, doncs ara ens haurem de currar una miqueta més perquè aquests xics doncs, eh, utilitzin millor aquestes eines. Mm i també col·laborem amb les associacions de veïns i els casals de gent gran al, del territori, perquè això és un punt, potser els de Barcelona són més de barri, i això és un punt de comarca. Què vol dir comarca? Que venen l'associació de veïns del poble del costat, l'associació de dones del poble del costat, que la MD de, de, de Jesús que ve no sé qui. I treballem entre tots els pobles. Me venen moltes associacions de dones i associacions de veïns de, del, del territori. Falta que ens arribi en joventut. Esperàvem La consolidació eh, potser sí, però en volem més. No, no estem estem contents però volem més. Eh, L'oferta la volem ampliar, volem arribar a més associacions, volem arribar on tot, on poguéssim. La valoració és, és positiva, no, no ens hem quedat aquí sense alumnat, tot al contrari. Tenim una llista d'espera, que la gent fins i tot se queixa, no, ah, fa dos mesos que m'espero. Bueno, un mes en mes i entraràs, no? Anem de cursos de 8 en 8, eh? no fem mai allò, dos persones per l'ordinador, perquè no ho trobo trobo jo que no és, no és didàctic. I clar, anem lents en els cursos. Però això, la, la posada en marxa va ser molt positiva, l'avalanxa de gent que ens va vindre va ser, ha sigut genial, diferents tipus de gent, tant valoració positiva, però volem més. Volem més òmnia, Tortosa. El projecte és molts, però temes, per temes econòmics o temes de, falta de, de personal, diguéssim, no podem fer. No? Ens agradaria arribar... Hi ha molts pobles que tenen problemes d'arribar aquí a Tortosa. O gent que diu, escolta, jo sí que vindria a un curs, però a partir de les 8... És, és una òmnia que no està al carrer, està dins d'un centre i el centre tanca a les 9 de la nit. Per tant, mm, no arribem a aquella gent que necessita cursos a partir de les 8 de la tarda o de les 9. Aquest no arribem haurien d'arribar d'alguna manera. També hi ha gent que no pot vindre aquí al curs per, perquè s'ha de desplaçar, les comunicacions aquí són com són, ojalà poguéssim portar l'Òmnia a tot arreu, no? I aquest és un projecte molt bonic que ens agradaria arribar a fer algun dia, no? L'Òmnia l'Òmnia arreu, no? <laughs> que tu tingues les màquines mòbils per anar allà a fer un curs i no tindré que, que vindré aquí tots, aquí al casal. Però bé, tallers ne farem molts més i projectes així potents, doncs dic, a part de l'Omni Arreu que ojalà poguéssim fer, de moment, aquí estem. Jo m'he trobat eh, que ja havia treballat com a professor, però ho havia fet en formació tècnica, i aquí és totalment al contrari, aquí és més social, és una tasca social que, que és una vessant molt forta de la teva feina diària coneixes molta gent, tu passes molt bé, per tant, la meva valoració és, per a mi, com a persona, positiva, totalment. Ser dinamitzador d'un punòmia m'agrada. M'agrada estar en contacte amb la gent, m'agrada estar en contacte amb el territori i oferir-los solucions. M'agradaria poder dividir-me i arribar a tot arreu, però des d'aquí fem el que podem.